Bueno, eh, niri proiektu hontan parte hartzea oso interesgarria iruditzen zait eh, herria eta herrien herriaren beharrak hobeto ezagutzeko eh, eta bakoitzak aldegun neurria ba, ba egiteko parte hartzeko ni bilera huetara etorri naiz ba denon ardura delako herri hobeago bat izatea eta denon artean egin beharko genukela hori. Interesgarriak izan dira ba, hemengo gaiak eta erabili ditugun eh, eh, gauzak azken batez ba hobeto ezagutu du herria eta beste batzuekin topo egitea herria duta daudenekin eta bar hori pozgarria da